Muchas gracias. Pasamos en eh, sexto lugar a darle la palabra a Adrián Juste Agulló, es el candidato de Totes Amburchasot. Bueno, eh, lo primero, muy buenos días a todas y a todos en este día tan especial para mí. Eh, soy, como han dicho, Adrián Juste, candidato a la alcaldía por la candidatura ciudadana Totes Amburchasot. Y bueno, lo primero, agradecer, como otros, la posibilidad ¿no? de participar en este espacio y tener de alguna manera la oportunidad de que no sean los partidos de siempre los que concentren toda la atención y ocupen todos los espacios de expresión y de debate, como suele ser habitual. Una lástima que este formato con el que se plantea este encuentro sea tan limitado, al menos en mi opinión. Pero, en fin, eh, de alguna manera, ahora soy yo eh, el que está aquí hablando y, exponiendo por el formato que se ha establecido, pero en el proyecto que llevamos a cabo, y yo creo que es lo que realmente nos diferencia de los demás, que es Totes Burjasot, queremos intentar dar voz a las personas, los y las habitantes de Burjasot. No creemos, por lo tanto, ni en liderazgos, ni en el afán de protagonismo, ni en personalismos, ni en la figura típica de profesional de la política. No. Lo que queremos transmitir, aprovechando esta oportunidad, es que Totes San Burchasot es una candidatura ciudadana, formada por personas de la calle, hartas de la situación actual, procedentes de diversos colectivos, asociaciones, movimientos, etcétera, que conocemos muy bien las necesidades y problemas del pueblo, más que nada porque los hemos sufrido directamente y por eso estamos aquí y la mayoría llevamos mucho tiempo peleando para que se nos oiga, se nos escuche y se nos atienda, desde diferentes áreas, exigiendo una educación pública, unos servicios sociales y públicos de calidad, mejor atención a los barrios más alejados, protección para toda esa gente que lo está pasando mal, simple y llanamente mal, y un largo etcétera que, por supuesto, no cabe en estos cinco minutos. Por estas razones, uno de los principales ejes de Totes San y que proponemos aquí y ahora es el de instaurar la democracia directa en el municipio. Es decir, que sea la gente, las personas, las que tomen directamente las decisiones que les afectan, porque creemos que nadie conoce mejor que las personas que sufren los problemas los que deben tomar esas decisiones. Es decir, somos suficientemente maduros y maduras para tomarlas. Los problemas de Burjasot son los que, que sufrimos y, por lo tanto, los que debemos eh, hacer algo por, implicarnos y por solucionarlos, porque si no serán otros los que hagan las políticas que nos afectan. Es necesario, por lo tanto, recuperar el ayuntamiento para las personas, o las decisiones, como hasta ahora, las harán en nuestra contra. No se trata, por lo tanto, de participación, como se ha hablado hasta ahora, sino de tomar las decisiones entre todas y todos. Queremos, por lo tanto, transparencia real, las cuentas claras, accesibles hasta el último detalle y el último euro, que al fin y al cabo es nuestro dinero y, por lo tanto, queremos decidir sobre él. Es algo que parece que a la gente y, a, a los políticos y políticas de ahora no les entra en la cabeza. Queremos también auditar la deuda, la inmensa deuda del ayuntamiento y ver qué parte es ilegal, ilegítima u odiosa para poder reestructurarla o directamente ver qué partidas podemos impagar. Queremos acabar con los recortes en derechos y apostar decididamente por la municipalización de los servicios privatizados, como el de limpieza, que a la vista está cómo funciona. También apostamos por una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, por el acceso a una vivienda digna y el fin del drama de los desahucios que a tantas familias ha afectado. Apostamos por una educación pública, gratuita y de calidad también, y que a mes a mes defensa el Valenciá y la nuestra cultura propia. Aquesta és una qüestió molt important, malgrat la situació actual, en la qual s'han tancat dos línies de tres anys, una de valencià i una altra de castellà, fa molts pocs dies, la qual cosa és indignant, per no parlar de la situació del Col·legi Sant Joan de Ribera. I apostem, per supost, decididament per lluitar contra l'atur. Un dels problemes més greus a Burxassot amb quasi 5.000 persones aturades. 5.000, posant l'economia al servei de les persones. Volem aprofitar els recursos que tenim, que són molts, generant una borsa de treball rotatiu, potenciant el comerç local i de proximitat, ajudant a xicotet comerç, establint una fiscalitat progressiva, és a dir, que pague més qui més té, una cosa molt, molt lògica per a nosaltres, posant atenció especial a penalitzar l'especulació urbanística i protegint i recuperar l'horta, que és molt important per a nosaltres però a la vegada lluitar contra el clientelisme i l'enxufisme als serveis públics de treball, per tal de que siguin aprofitats per la gent que realment els necessita i posant fi als privilegis i subvencions polítiques. Volem, i això és també un dels punts més importants, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la conciliació familiar i laboral. I aprofite per recordar que des del 25 de novembre de l'any passat ja portem 15 dones víctimes de violència de gènere. 15 dones, ahir, el deixé. Per tant, abordar aquestes desigualtats és molt fonamental. Últims 30 segons. Gràcies. I per últim, volem un accés lliure a la cultura, a l'oci i a l'esport, posant especial atenció a la baixa oferta que pateix la joventut a Burjassot i que la convertissin en una ciutat dormitori. Nosaltres pensem que Burjassot ha de ser un poble viu, un poble molt despert sense oblidar-nos, per supost, de la gent major i de les mancances que pateixen, especialment a barris com l'Empalme, l'Aurivolvi o les 613 vivendes, que per la seva situació també estan patint moltes mancances. Finalitza dient que aquests, punts són només un marc, un principi, que volen construir amb totes les persones, amb participació i transparència, però de veritat, tot desembruixaçot és això, una candidatura des de la ciutadania, des del nostre poble, per a la ciutadania i per al nostre poble, Muchas on és la gent de manera totalment oberta i horizontal la que pren les seues decisions. decisions. gràcies. gràcies. En eh, sexto lugar damos la palabra a Adrián Juste Agulló, és el candidato de Totes Amburchasot. Eh, doncs bé, eh, aprofitant aquests últims minuts que, que em queden, volia de primer dir que entenc molt bé, de, de veritat, que prendre una decisió, una decisió entre 10 candidatures és molt complicat. Per tot arreu que si vota aquí, vota allà... I tant jo com els companys i companyes de totes amb sot, eh, volem el contrari, que siga més fàcil per a la gent eh, prendre una decisió en el temps que estem vivint ara. I és que, en realitat, només existeixen dues opcions per al pròxim 24 de maig. Per una banda, decidir que les coses continuen igual i seguim patint els mateixos problemes i mancances, o pel contrari, optar per una alternativa nova, construïda per les persones que pateixen les mateixes necessitats, des de la majoria de la població, una alternativa que aposta decididament per una nova forma de fer política, oberta, igualitària, amb justícia social i ambiental i que dona veu als barris i a la gent. Des de totes les embutxassot, volem reivindicar que això no són paraules boniques per a quedar bé. Hi ha municipis, com ara eh, Torrelodones o Figaró, que s'han implantat mesures com els pressupostos participatius o referèndums vinculants establits per la ciutadania. És a dir, són els veïns i les veïnes els que decideixen la política i decideixen on es destinen els diners. Per tant, no és utopia, com intenten convencer-nos. És qüestió de voler fer-ho. I en tot aquest embuixassot hem tractat de donar exemple amb aquesta forma de fer política. Hem fet primàries obertes a tothom per tal d'elegir la nostra llista electoral. Hem signat un document ètic en el qual ens comprometem a tindre un salari baix, publicar el nostre patrimoni, renunciar als pactes i seguers en despatxos, als privilegis polítics, a les portes giratòries, entre altres coses que donen molta vergonya i que es donen no solament, no solament a Butxassot, sinó en tot l'Estat. El nostre programa i les propostes són obertes i construïdes amb totes les persones. Hem treballat molt i amb molt esforç i amb molt pocs recursos, per desgràcia. I, per tant, ens comprometem a continuar fent la política d'aquesta manera, perquè no l'oblidem, la democràcia la fem entre totes. Moltes gràcies.